El desenvolupament del model econòmic ha d'anar acompanyat d'una estratègia per potenciar un dels principals actius que disposem a Barcelona, el barri com a espai de vida, de convivència i d'identificació col·lectiva. Ens comprometem a treballar per aconseguir una dotació del voltant de 150 milions d'euros que hem que hem calculat aproximadament per uns 15 barris no, que haurien de ser els, els beneficiaris. Volem doncs, que el Pla de Barri sigui una de les grans mesures d'aquest mandat, però no és un projecte, com deia, que es pugui fer en 4 anys. Ha de desenvolupar polítiques integrals i transversals i, sobretot, eh, ha de comptar amb la màxima col·laboració. Si ens fixem en els diferents mapes de desigualtats, ens adonem que una de les zones que concentra la major vulnerabilitat són els barris que s'arrengleren al voltant del riu Besòs, on es concentra un 10% de la població catalana. La zona del Besòs constitueix, com sovint han dit les pròpies entitats veïnals de la nostra ciutat, la ciutat oblidada per la política catalana i municipal. En aquest sentit, no podem pensar les accions d'aquests barris circumscrites en els límits municipals, sinó que cal establir sinergies amb els barris dels municipis colindants, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma, Montcada i Reixac. Aquestes diferències que, per exemple, es veuen amb la renda familiar disponible, a Pedralbes és actualment 7,25 vegades la de Trinitat Nova, cada mes això, aquesta diferència de renda té una diferència immediata en l'estat de salut dels veïns i les veïnes i en concret en l'esperança de vida que, per exemple, entre un veí de Pedralbes i un veí o veïna del Raval arriba una diferència de 6 anys. No, no podem permetre, doncs, que apareguin dues Barcelones. Vam dir que el nostre principal compromís era posar en marxa un pla de xoc, que és el que hem estat fent aquests mesos i que en diferents rodes de premsa hem anat il·lustrant moltes mesures. No? Hem, eh, gràcies a l'acord polític no? amb el Partit Socialista, amb Esquerra Republicana, amb la CUP, doncs vam poder fer eh, força ràpidament una, una modificació pressupostària que va permetre que 100 milions d'euros que s'anaven al calaix no? doncs es poguessin utilitzar sobretot per polítiques socials, urbanes, de cohesió, d'equipaments,